Uh, hey guys, I just showered and I feel like hopping on this trend that I just recently discovered. So yeah, let's go to the kitchen. Yeah, let's go. Hey guys, welcome to the kitchen. Jadi nak buat ini dalgona coffee ni sungguh mudah saja. Awak perlukan instant coffee. Awak perlukan ini ini perlukan sudu dan last but not least awak perlukan susu ya yeah, susu susu apa je boleh susu almond susu lembu susu kambing susu ibu apa-apa je boleh jangan malu-malu ya so let's let's go hi guys jadi pertama kita nak letak satu uh, tablespoon of instant coffee apa-apa brand boleh saya tak layan jadi ini nampak tak oi ayo letaklah baiklah lepas tu kita nak letak satu tablespoon of gula jangan letak garam ni ya, gula alamak Letak je lah Jadi lepas ni saya nak letak air panas Satu tablespoon juga Ini awak boleh letak Beberapa banyak awak nak Tapi tiga bahan ni Harus sama jumlahnya Ya, satu, satu, satu Faham? Okay, let's go Wah, cool tak? Cool tak? Eh, baru ni, baru ni Okay, tunggu jap Okey dah. Alamak cuba tubah tak apa, letak je. Jadi after this you wanna blend everything. Blend everything. Let's blend everything. I got this whisk. I'm just gonna blend everything. Oh my god. Jadi awak nak blend sampai dia berbulu lah. Frothy. So warna dia pun emas-emas gitu. Very nice color. Jadi, look, look, look, look. Oh, berkuih sungguh. What's <laughs> this? Sikit je. Jadi, lepas ni awak nak hidangkan. Macam mana nak hidangkan? Sungguh mudah. Pertama, awak letaklah es batu letak beberapa tak perlu banyak tak perlu sedikit jangan malu-malu sepuas hati awak lepas tu kita letak susu susu apa je ya ok saya rasa cukup je gitu dan akhirnya akhirnya kita letak kita punya ini hasil kerja keras kita takut pula alamak letak je takut pula ya Allah letak banyak je tak pula oh my god looks very good yeah sangat menajubkan ya. Alamak jatuh. Alamak alamak alamak. Uh, sampai situ je dalgona saya mampu. Maaf tak boleh sampai full tapi tak apalah. Kita kerja dengan apa yang kita ada. Saya letak ini metal straw ya. Yeah, kita save the turtles ya. Yeah. Dan kita spin spin. Oh, macam sedap je. Macam sedap je. Macam sedap je. Macam sedap je. Hmm. Eh, alamak. Ah. Uh, alamak. Hmm, ini hasilnya. Okey. Taste test dia, taste test. Wow. Wow. Wow. Tak payah pergi ke Starbucks ya. <laughs> Starbucks who? <laughs> Coffee Bean who? <laughs> sedap sungguh, sedap sungguh. Sedap sekali. Ờ uh, Nào ra sứ Nào ra sứ Không thật Oh Tak apalah Nasib saya Jadi bagaimana rasanya? Hmm, sedap Tak manis, Tak, Sedap? Tak manis? Sedap There you go guys Mak saya itu Mak saya tu Tak suka tau minum kopi Tapi dengan ini dia suka Uh,